<laughs> 好，这是我的树。 他爸爸也在那边，吃，有带孩在那边吃蜂蜜啊，真的，还有人在喂他。啊，他在上课。